一场雨以后，我遇见了你，那么美丽，就像岁月那么飘渺。但我想，我想抓住你，但你却含苞待放的，不肯靠近我，只对我。 说抱歉。虽然岁月变迁，日月更替，但不变的是我。如果你再三推却我的深情，那只好，只好随风去。是非曲直。 不能左右，不能左右。情爱风月，能否认真？能否认真？失眠，失眠，睡起醒来，醒来。 犯错，辗转。 雨以后，我失去了你很多回忆，眼真挚渴望那么渴望，可无法无法奔向你，但你在百花深处向我招手，却向往着。 记下，但唯独没有你。如果就这样度过我的一生，就在胡同胡同里枯萎。九分冬至，求之不得，求之。 extra Бога.